भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की कमान विधानसभा दो में तीसरी बार के विधायक बने रमेश मेंदुला संभाल रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय रमेश मेंदुला की राजनीति सल्तनत के सुकलिया क्षेत्र में श्याम नगर भी आता है इस श्याम नगर के एक मकान पर बड़ा बोर्ड लगाया गया जिस पर लिखा है कि यह घर नरेंद्र दामोदर दास मोदी का है कोई कांग्रेसी वोट मांगने ना है इसका साफ हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के साथ नाम चलकर सीधा सीधा भाजपा ही घर बिता दिया और इस बोर्ड बैनर के नीचे यह भी लिख गया कि कोई भी कांग्रेस यहाँ वोट मांगने नहीं आए सीधा सीधा मतलब यही है कि यह घर भाजपा ही होकर नरेंद्र दामोदर दास